Bueno, ya estamos aquí, otro curso más. Esperemos que disfrutéis con nuestros vídeos nuevos. Vuestros vídeos son una mierda. Vuestro canal un retrete y vuestros subs son moscas. Al menos eres original, ábrete un canal. A nuestros subs nadie los insulta. Vale que tenga sentido, doble sentido lo que has dicho, pero no. No les llamaremos moscas. Son pasajeros, por eso suben y bajan cuando quieren porque este canal es como un tren. <laughs> ¿Largo y lleno de pelos? Veo que te sabes el chiste. Pero si nuestros vídeos son una mierda... Mierda que ves, mierda que pisas. Mierda que ves, mierda que pisas. Hablando de la Torre de Roma... Y mi peli... ¡No hagas spam! Quería decir, acabarla ya, joder.